Продолжается высадка десанта и штурм придорожных кварталов. Штурмуемое здание оказалось заминированным. Отступая, боевики взорвали его. Штурмовая группа серьезно пострадала. Ранено 6 солдат, погиб офицер. Помогая раненым, солдаты выбираются из разрушенного здания. Один из солдат был отправлен за помощью, но санитарные машины пришли раньше, чем он добрался. Теперь он ждет возможности вернуться к своим. Прибывает БМП для вывоза пострадавших. Еще один взрыв. К счастью, в этот раз в пустом помещении. Вслед за БМП приходит санитарный бронетранспортер. Наконец машину увозят раненых, чтобы им как можно быстрее оказали медицинскую помощь. Механик-водитель сообщил, что раненые эвакуированы, и бронетранспортер помчался в госпиталь. Потери не останавливают бойцов. Они продолжают штурм здания, расширяя пролом в стене. Боевики не ожидали возобновления атаки и бегут из штурмуемого здания. У выхода их ждет танк. огневые точки, которые не могут достать танки, уничтожаются артиллерией. Продержитесь три минуты. Танки сейчас прибудут. يلا خي بس ثلاث دقائق ثواني ثواني Боевики продолжают бежать. Танкисты помогают им не только бежать, но и лететь. Сохранность багажа при таких полетах не гарантируется. Голимся. Алло. Алло. Прибывает подкрепление. Давайте. Давайте быстрее, ребята. Танк продолжает зачищать переулок, из которого ведется интенсивный огонь. Откуда-то бьет снайпер. Танк ищет его и маневрирует, чтобы не попасть под выстрел гранатомета. Граната прошла мимо. постоянное движение не дает боевикам прицелиться. кончились боеприпасы, и танки меняют друг друга. получена информация о местонахождении противотанкового расчета. Танк выезжает на позицию, удобную для нанесения удара с фланга. Совместными действиями артиллерии и танков огневая точка уничтожается. بالرمالة هي صحي قريبة صحي قريبة صحي пехота продолжает наращивать усилия. Артиллерия помогает штурмовым группам, уничтожая укрепления врага в глубине. Assunto. Ah. задача у дороги выполнена, и танкисты уже получили новую. Их ждет пехота, производящая зачистку в глубине района. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.